مرحبا معكم توني واليوم رح نحكي عن Zenit 12 XP زنت 12 XP بي بالمبدا هيدي الكاميرا تصنعت بروسيا على ايام الاتحاد السوفيتي وكانوا عم بيصنعوها تقريبا من 1980 لل 1990 اذا مش غلطان وفيك تعرف ما هيدا الموديل اللي عندي بالتحديد آه، هي تصنعت بال 87 وفيك تعرف هيدا الشيء اذا بتطلع من ورا آه، ما بعرف اذا مبين عليكم محل ما مكتوب ال serial number تبعها اول رقمين بحدد لك آه، اكثرية هول الكاميرايات ال old cameras وخاصة ال Russian cameras بال serial number اول رقمين هن بيقولوا لك السنة اللي تصنعت فيها هاي الكاميرا هاي الكاميرا بيجي عليها بالمبدا ال Helios M44-4 lens انا عندي ال older version تبع ال classic version اللي هي M44-2 Helios اللي هي بتجي 58 ملم f2 كانوا يعتبروا الروس بفترتها انه ال 58 ملم هي اقرب للانسان كيف بيشوف versus كانوا يعتبروا ال western انه ال 50 ملم هي الاقرب لنا كيف نحن بنقشها آه، هاللنس آه، مميزه جدا آه، رح اعطي هيك كم شغله ما رح فوت بتفاصيلها لانه يعني فينا نحكي بفيديو كامل عنها قد ايه مميزه هاللنس ومستعمله وحتى اليوم بال 2020 بيستعملوها كثير اذا بدكم بالسينماتوجرافي اتس ريلي جود لنس كثير مميزه بس اعطي بس هيك trick صغير عنها فرجيكم هيدي ال aperture تبعون هيدي اللينس بتجي آه، بطبيعه الحال آه، فوق آه، يعني على اخر ال lens ميلة فوق stepless يعني تبرمها بلا بلا clicks بس فيها another step مثل ما شايفين هون this is with clicks بتجي لها كبسات هيدي شو بتعمل؟ رح اعطيكم هيك briefly عن الموضوع بالاساس film cameras خاصة SLR cameras انت بتطلع من قلب ال lens. يعني آه، قد ايه الابرتشر آه، فاتحه او مسكره بتاثر على قد ايه الصوره رح تقشعها بال viewfinder فاتحه او غامقه في لنسات كانوا اوتوماتيك يعني بتكون على طول فاتحه على الماكسيموم ابرتشر بهالحاله f 2 وبس تكبس ال shutter بتسكر حسب انت الابرتشر اللي منقيها هيدي ما بتشتغل على هالطريقه الا غير system وهيدي بدك تعملها manually. يعني بمعنى ليتس آه، سي انا بدي صور آه، ب f 8 خلينا نقول بحطها هاي الفوقانيه على ال f 8 مثل ما شايفين النقطه الحمراء شو بصير عندي هلا صار عندي مجال اقدر ابرم ال aperture بين ال f 2 وال f 8 بس ما بتخليني اطلع فوق ال f 8 so so حددت لها ال range اللي انا بدي اشتغل aperture بين ال f 2 وال f 8 سو so, شو شو بيفيد هذا الموضوع؟ يعني انا عم صور let's بدي صور ب f 8 اذا حطيتها f 8 رح تكون فتحه الابرتشر صغيره so, ال... تطلع من ال viewfinder رح يكون غامق شوي الصوره تقدر تعمل focus وهيك so, اللي بتعمله بتحطها هيك بتحط تبرمها على ال f 2 بتكون فتحتها على الاخر آه، بتحطها بتاخذ ال focus تبعولك you frame it and then قبل ما تكبس ال shutter وتصور ترجع بتردها على ال f 8 بلا ما تقعد تطلع دغري بتبرمها على الاخر لانه انت عامل set up بالاساس على ال f 8 so بتبرمها دغري على ال f 8 اند يو تيك ذا شوت هيدا الشيء كثير اي ثينك اتس تريكي نايس يعني ما فكره فكره جيده آه، تستعمل كمان هلا آه، اذا عم تستعمل اذا عم تستعملها اون ديجيتال كاميراز از فيديو لينس مفيده بحالات معينه لتسي خلينا نقول انت عم بتصور مشهد ببلش جوا ببيت او بيرجع بيطلع لبرا so اذا بدك تغير ال aperture آه، يريد انت تقرا ال aperture قبل بوقت كيف رح تكون خلينا نقول انا عم صور جوات البيت ب اف آه، 2 وبس اطلع لبرا رح يكون في كتير ضوء بطبيعه الحال بدي صغر ال aperture so بحددها مسبقا خلينا نقول let's say رح اطلع لبرا بدي آه، روح لل f 11 سو so بحددها انا على ال f 11 بحطها وببرم على ال f 2 بكون عم صور جوا وبس اطلع لبرا automatically ببرمها بلا ما حتى اطلع وين ببرمها على الاخر سموذلي لانه ستابلس بتبرمها وبتوصل على الاف 11 بس توصل لبرا so كمان شغله مفيده ما رح نحكي كثير بقى عن اللينس اوريدي آه، حكينا كثير خلينا نحكي عن الكاميرا زين 12 اكس بي رح نروح اول شيء نظره على شو في عليها هي بسيطه ما في عليها كثير options لنبلش من ميله الشمال عندك الاي اس او او اس اي اس اي ببلشوا من 16 32 65 130 250 و500 وفي steps بين كل وحده وحده يعني مثلا بين ال 130 و 100 و 250 في نقطه اللي هي بالمبدا المفروض تكون 200 سو so, وبتبرمع على هالشكل بهالبساطه آه، هيدي عملت شمال فوقها فيها الريوايند اللي بترجع بتلف الفيلم بس تخلص وكمان بتسحبها لفوق you push it up بتفتح الكاميرا to تحط فيلم جديد بقلبه تسكرها بتحطها على الشكل عملت اليمين شو في عنا عنا اول شيء ال shutter speed هون dial آه، ما عنا كتير سرعات بال shutter speed بهالكاميرا يعني عنا آه، بطبيعة الحال عنا bulb. بيرجع عنا 30 من الثانية هي اكس فور فلا مع ال flash sync بتشتغل 30 من الثانية آه، عندك 60 من الثانيه 125 200 و500 من الثانيه هيدا هو وعلى هاي الطريقه بيبرم كمان بكل بساطه ما بدك تقبها ما بدك تعمل شيء حدا عنا رح نط ستيب اللي هي عندها آه، الفيلم وايند ليفر آه، اللي هو انا عندي الكاميرا شوي هيك بتحسه عم بعقد شوي بس عم بعلق بس انه بيشتغل طبيعي ما في مشكله فيه وفوقه بلت ان في عندك الفيلم كاونتر آه، هيدا جاي manual يعني بس تحط فيلم جديد انت you have to بدك تحطه set على الصفر في عندك هون ال arrow اذا مبينين بدك تبرم هيدا الشيء وتحطه وين الحديده بدك تحط الصفر بهالشكل مع ال arrow وبتبلش تصور وهو كل مره انت بتبرم اليو وايند ليفر بيطلع one shot one shot one shot آه، على الشكل آه، عندك الشاتر اللي هيس اللي هو هون وبيجي ثريدت تقدر تحط آه، اذا بدكم cable release وفي كمان عندك شغلتين هون في شيء اسمه T وفي ال V هو بينسق مع ال self timer اللي هو هون يعني يو كوك ذا شاتر اوريدي كوكت اللي بتعمله انه بتكسو لل... لل shutter نص كبسه وبتبرمه عمالة ال V بيعلق بصير واطي هون ساعتها بتحط ال self timer لتحت كمان بتشوفوا هون مكتوب عليها V و you click on this one بيعطيك بالمبدا اذا مش غلطان حوالي السبع ثواني فينا نرجع نعدهم وبتاخد الصورة على الشكل اوكي هيدي بخصوص ال self timer عملت الثانية في عندك ال T ال T بالمبدا بتستعملها اذا انت عم بتصور ان بالب مود يعني بس حط تبرم ال shutter على البلب اللي بتعمله بتكبس بتاخد الصورة وبتبرمها على اليمين بس تبرم على اليمين كمان بتعلق مثل ما شايفين وبيضل هلا ال shutter مفتوح لحديت ما ترجع تبرمها ترجع بتجلسها بيفتح ال shutter بيرجع بيرجع بتسكر المرر سو so, هاي الطريقه تاخذ ال long exposure بهالكاميرا الفيو آه، فايندر بالكاميرا is bright and nice منه عاطل وفيها uh, فيها بلت ان لايت ميتر هيدي الكاميرا آه، بسيط كتير عبارة عن آه، نقطتين جوا ضوين LED واحد هيك على الجنب بتشوفوه واحد فوق وواحد تحت لون حمر آه، وقت يكون مضوى ال LED e الفوقاني يعني الصورة تبعتك is overexposed او فاتحة واذا مضوى الضوء التحتاني بتكون صورتك underexposed هلا حسب my research اذا عم بيضووا اثنين بيضووا يطفوا يعني انت basically almost on spot بال exposure واذا ضلوا مضويين اثنيناتهم solid آه، ضوء اضاءه بيكون ال exposure 100% هلا انا بحاله هالكاميرا ولا مره ضووا مع بعض exactly exactly. دائما اقرب شيء فيك تعمله هو انه بيصيروا يضووا ويطفوا اثنيناتهم يعني تقريبا صرت وحسب التجارب معي صورتها بالكاميرا I was on spot كانت عم بتصيب ما في مشكله بالموضوع آه، هاي الكاميرا آه، كمان عندها هون حد ال viewfinder هيدا ال door بتفتحه فيك تحط تو آه، باتريز هي الكاميرا بتشتغل fully manual ما في مش بحاجه للبطاريه لتشتغل البطاريه بهالكاميرا بس تستعمل كرمال light meter فيك تحط لها ال 43 هنا على الشكل هو الصغار مثل ال 44 بس اذا بتلاحظوا ارق شوي آه، بتاخد بطاريتين من هالنوع وعادة آه، بس تكبس نص كبسة you activate ال meter system بهالشكل هاي الكاميرا في لها عكس صغيرة عندها هول two rings لتقدر تعلقها نك آه، ستراب لانه في كتير كاميرات بهالفترة ما كانوا يجوا بدك تضطر تحط لهم هاي العلبة الجلد لتقدر تعلقها هيدي بتجي built-in فيها which is a good thing uh, في بقلبها hot shoe mount كمان you can synchronize بلا كفر انا اللي عندي you can synchronize مع ال PC cable هون تقدر تستعمل فلاش مثل ما قلنا على ال sync اللي هي 30 من الثانيه آه من الكعب you have a tripod mount آه، الحلو انه بيجي قدام so you can always open وتعمل بدك اياه هي محطوطه على ال tripod ما في مشكله بالموضوع آه، بالمبدا هذا كان كل شيء للزانة 12 آه، اكس بي رح فرجيكم شويه صور couple of shots انا اخذتهم اذا مش غلطان ب Ilford Delta 400 speed film black and white هو كمان ظهرني بالبيت انا كنت pleased بالنتيجه صراحه ما كان في مشكله بالموضوع حبيتها ومن وقت لوقت على طول برجع لها لهالكاميرا يعني بصور فيها I enjoy يعني آه، وانا جبتها كمان بالتحديد هالكاميرا لانه عندي كتير ام 42 ثريد اللي هي هاي بتاخد M42 thread mount lenses very common على الشكل اذا بتشوفوا very common thread mount وعندي كثير لنسات كنت جايبهم انا لانه بستعملهم اون ماي ديجيتال كاميراز وما كان عندي فيلم uh, كاميرا عندي ال Olympus بتاخد او ام ماونت وعندي سم رينج فايندرز واذر كاميراز ولا وحده منهم بتاخد ام 42 سو كان عندي تشويس بين uh, هاي او Pentax uh, which is الكاميرا كتير كتير كتير جيدة بس ساقبت لي هيدي بسعر كتير مناسب و آه، قلت ليش لا anyways هذا كان كل شيء لليوم آه، ان شاء الله اعطيتكم معلومات مفيدة بليز آه، تذكروا to like share and subscribe واذا عندكم اي اسئلة او استفسارات بليز write them down in the comments و thank you for watching and see you next time cheers